facer un anaformismo como eh, o do cubo é bastante sinxelo sempre cando calculemos o punto de vista na diagonal do, do cubo. Se estamos na diagonal do cubo, estamos eh, só vemos tres caras do cubo e temos que calcular como estas tres caras van proyectarse nas caras posteriores. Entón, temos que calcular a deformación por este, desta cara eh, divídese la cara superior en dos mitades. La eh, mitad de rosa vais a proyectar sobre este lado. Por tanto, tenemos que calcular la deformación de este lado sobre este otro lado. Eh, o o amarelo, o amarelo irá de aquí a este otro lado. Tenemos que tener en cuenta que los vértices van cambiar, modificarse. Entonces tenemos que eh, empregando a ferramenta de eh, transformar, eh, transformar imaxe en perspectiva, podemos eh, eh, facer as deformacións. Eh, a maneira máis sinxela, eh, o que fixen eu o, o anaformismo foi de crear tres arquivos coas caras eh, coas caras eh, que, coas caras imaginarias do cubo. Sería esta cara, esta cara e esta cara. E eh, crear outros tres activos coas proyeccións da cara eh, eh, posterior, dereita e esquerda e a cara do fondo. Entón, o que o que temos que facer é da imaxen como a quero ver eu eh, facer a división partila pola mitad e despois levarla a, a cara correspondente e facer a transformación empregando a ferramenta de transformación eh, con perspectiva ou transformación libre según o editor que, de fotografía que estemos empregando. Para conseguir que o efecto eh, se vexa mellor é importante ter en conta ou ter cuidado coas sombras e coas, eh, coas luces para que non seren reflexos eh, que sexan ou que seren incoherencias na imaxe. Eh, tamén é importante evitar que se vexan as dobreces. Entón, para que iso se máis sinxelo, unha vez que temos as tres caras eh, das imaxen proxectadas, o máis sinxelo é eh, xuntarla nunha nova imaxen e deste xeito podemos eh, asegurarnos da que, da que as, as, as xuntanzas das imaxes eh, non, teñan, non teñan bordes brancos. Eh, eu repetín esta, estas dos proyeccións para asegurarme na que a xuntanza non, non aparezca brancos onde debería aparecer azul. Agardo veros a todos eh, as vosas eh, anaformismos eh, animaxín.